in Naples 52 53 Fahrenheit around 12 Celsius uh, and this means that uh, mm, è quella giornata sì veramente veramente veramente veramente fredda come in questi giorni in questo periodo però come sempre invito sempre a vedere il mio video sul freddo ho fatto qualche settimana <laughs> fa per uh, vedere, scoprire, scoprire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo. E poi mi chiedevo, sempre su questo fatto del freddo, come fa lei, diciamo, a... anzi, se anche il fatto che, se anche il fatto che lei utilizzi la, sempre la camicia nera, eh, oltre ad avere ovviamente un, qualcosa che ha un significato metaforico, eccetera, ehm, se effettivamente... Eh, è un, diciamo una, un abbigliamento per lei adatto a non soffrire il freddo perché insomma comunque è una curiosità questa camicia nera perché praticamente la indossa ogni giorno e quindi <laughs> vorrei capire anche se la indossa solo per il video, per video di report oppure in generale per tutta la giornata, il che mi sembra un po' impossibile, vista anche l'età, perché appunto per, per, la sua età <laughs> diciamo, comunque da tempo mi chiedo il, il significato in generale comunque al di là del freddo no uh, di questa maglia di questa camicia nera devo dire che veramente è bello quando uh, si toglie la barba insomma è tutta un'altra cosa anche se non è con la lametta ma il volto assume tutta un'altra sembianza anche mio fratello dovrebbe fare così ma lui è un barbone Troppo anche una mia teoria sulle barbe, insomma, un conto è la barba per chi sa veramente portarla, un conto è chi la porta per tendenza, come la porta la gran parte della maggioranza oggi. Poi c'è una frase di Shakespeare curiosa sulla barba, che fa così, eh, chi non ha la barba è meno che un giovane, e, eh, chi ha la barba è più che un uomo. Ora è eh, che sono completamente d'accordo perché voglio dire, per esempio, lei non è che non ha, insomma, non ha la barba meno che un uomo, così come tutti quelli che non hanno la barba. Quindi sono d'accordo da un lato, secondo me eh, va bene quella barba di pochi giorni, come la porto io, insomma, che dà quel senso leggero di vissuto, ma non comunque la barba appunto di, dei talebani comunque come si porta per tendenza, non perché la si porta veramente per un fatto di essenza che si sente di averla. Uh, spero che qualcuno, diciamo, a qualcuno piaccia la teoria. Um,